やってるやってる ますはい今軽井沢へ向かってますはい今夕方の5時、えっと、5時45分です、うん、仕事が終わってねうん久しぶりに軽井沢に行くから、うん、一泊でうん結構楽しみです ション上がりますイエーイ、はい、テンション上がってねえじゃん、はい、テンション上がるっていうのはなんか全く変わるんですけどこの前のライブね、うん、皆さんに来ていただいてありがとうございますありがとうございました、はい、どんな話題でしたかチンポーカっていう歌でした 皆さんね好きだねもう下ネタそうそうそう皆さんね盛りがってくれたんですよねうんありがとうございました <laughs> ありがとうございました楽しかったです ぱい食べましたよ今日 <laughs> あそうでもなかったあ今はお腹いっぱいだけど、うん、あともうちょっとなんかあったら、ま大満足かな例えばデザート系あだってコンビニ行くでしょコンビニは絶対に行くからねうん 今日の部屋です楽しみだねちょっとだけ狭いかなああそうだね今のツアーはサムね担当してもらいますはいじゃあどうぞ 今晩泊まるお部屋ですねはいちょっと想像より <laughs> 狭いね少し小さいですけどねでもすごく綺麗でいいと思いますまあ清潔感のあるしねそうそううんなんかワンルームのマンションみたいなうんうん今ね2人ねちょっと軽井沢はね夜空に星があるかど うん、チェックしていきたいと思います、ちょっと行ってみる。はいじゃあ行ってみましょうはいレッツゴー、はい、どうでしたかなかったことにしましょう <laughs> でも残念今日は多分曇曇りで、ね、今日は曇りでストラーが見えませんでした、まあ、大丈夫からまた今度チャレンジしてみたいと思います、はい、散歩でもしましょう

暑いよ日差しがね痛いうん今ね旧軽井沢の方にいてます、うん、はい動画の編集褒められてますよあそれは知ってるイエーイ、うん、もっと頑張ろうねうんなんかね道間違えた感じがするな あ軽井沢駅合ってるのか大丈夫まだ時間あるから They say you're alone They say that you ain't sound But I don't believe any of that I've got a whole nother view Yeah, I think they're the 暑いですこの日差しちょっと殺人的ですね すごいね、はい、あとねこの T シャツはこの色ですから新しく初めて皆さんにお見せしたい T シャツなんですけどでもこの色で <laughs> ちょっとね、うん、日差しの熱で吸収するから暑いです、うん、でも暑いです暑い、はいでもねこの T シャツのテーマは日本ですよなんかこういう日本と のミッキーって感じです多分見えないと思いますすいません皆さん <laughs> じゃあ少し軽井沢旧軽井沢お散歩しましょうね、うん、もう目の前、だもんねはい time <laughs> どうもこの感触なんだろう <laughs> ね気持ちいいよね食べちゃったけど、 <laughs> はい、サムがずっと食べたかったものですね、うん、はい、美味しいの、はい ストップ美味しいから食べてあげるからあじゃあいいよ食べるはい無理無理って何よ大丈夫 talk on ずっと食べてるよねずっと食べてます食べましょう食べましょうじゃ食べるよどうどうですかあ、濃い入ったね、なんかぼや、うん、そうそう 긴가민네 가무나? 아, 기리가미네. 기리가미네. 今ね午後2時半で、もうね、うん、日差しがやばい暑すぎてねはいもうこんなんじゃ溶けちゃうはい溶ける溶ける、うん、2人とも溶けちゃう <laughs> 今日の動画はここまではいえっ、ー、ともしこの動画良かったらあのいいね登録コメントとシェアお願いしますはい、はい、それから大事なことは何ですかあ言うの、はい、ベルマークをオンにしてくださいはいそうん、それはどうしてでしょうかまあ僕たちがねアップすると通知がいくので、はい、すぐご覧いただけると思います